घमासान बॉलीवुड मसाले में एक और हीरोइन शामिल है जहां हॉट बिकनी को लेकर सोफी चौधरी इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है अगर आप चाहते हैं सोफी चौधरी की हॉट सीन्स देखना तो घमासान तो पर देखिए कि किस तरह हम नए नए एक्ट्रेस और नए मॉडल से आपको रूबरू करवाते हैं कि किस तरह इन दिनों हॉट शूट्स और हॉट बिकनी पोज में करवा रहे हैं तो हम आपको लेकर आ रहे हैं सोफी चौधरी की कुछ फोटो कि सोफी चौधरी अपने हॉट सीन्स हॉट बिकनी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है देख सकते हैं ताजा तस्वीरों में